бромдун этиленге кошулуусу силер билгендей этил спиртин концентрацияланган күкүрт кислотасына кошуп ысытканда этилен пайда болот анын пайда болгондугун бром суусу менен аныктаса болот пайда болгон этиленди бромдун суудагы эритмесинен өткөрөбүз бром көмүртектин атомдору менен кошулат алардын ортосундагы п байланышы үзүлөт реакциянын бирден бир белгиси болуп эритменин түссүздөнүшү эсептелет эритменин өңдөрүн салыштыргыла бром суусун өткөргөнгө чейин жана өткөргөндөн кийин